Очень вам вкусно. Foarte sigur, atunci Cerii din cer vestit au Greșit cine a pus Celălalt de 25. Păi 25. Hai, dați Cerii din cer vestit au Iisus s-a născut. caz cu noi, uite Iisus, plin de glorie, s-a născut în Betlehem. Betleem au venit ca se închina. Înger cântă în cor, ca ce fie pe pământ. Hai, mulți ani! Să Asta e plăcerea noastră! Asta e plăcerea noastră! A, deci... Hai! Dar noi nu prea am uitat să... Mai ales oamenii care vin aici, Feliz Navidad! Haideți, putere, hai! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. bottom of my heart. Ragion felici, ragion felici, ragion felici, noi pauriamo un ragion felici. Ragion felici, ragion felici, ragion felici, noi pauriamo wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Bravo, să trăiți!